Yo, yo, yo. This is Wakanda TV channel. He is your boy Wakanda. So leo tuko na kikundi cha Waafrika kama vipi wa Kenya tumejumuika pamoja katika mtaa wa Zuri, sehemu inaitwa Olikon. Na hivi tunaendelea tukipiga gumzo, tukipiga stori. Hapa Nina majamaa kama wawili watatu, wana historia zao kidogo, vile walivyosafiri kutoka nyumbani hadi hapa Sweden. Basi najua wewe Alafu nyingine pia na magwaragwara pia. Ile magwaragwara hii. Ile magwaragwara ile. Huku huku vipi mbona hakuna hakuna sodo? Wir leben alle da drinnen. Das, was wir bauen, wir alle. Illuminati. ich habe ich habe Yeah, man. Everything é isso. is this? This is uh, Miami. Miami. Miami. Mafia, dann kriegst du den nix. Liga, eu descuido. Estamos juntos. Com nossa, com nossa máquina, badava. Elas não pensam. Não se de apura, não. Salute! a cair bicho. Yeah, that is love and sharing. This is what we talk about Wakanda family. You see, the small portion, but we eat like a family. This is the African family style. Sharing, sharing, you see? Yeah. You see the love we're talking about Blessed, blessed. Sharing is caring. Hey, hey. you see everybody now at the faces, they are so smiling, the delicacy they eat here from the family. Ah, so yeah, everybody got the celebration and the mood is so right. I take you back to the kitchen. Eh, na hapa niko na daktari mtaalamu leo amekuwa mpishi. Hebu waambie kidogo kuhusu maandari vile waandaa. Kama, kama, kama dawa daktari mtaalamu wa kwa utamu wangu, unajua nani wako, unataka nije nyuma yako nikupatie kama wenzako Leo niko hapa kwenye nyingi mwanangu. Matibabu umeshafanyia nyama wewe? Nimeshafanyia nyama mwanangu, kwa wakula nyama. Nimechelewa baadaye pale ndio limeanza linaendelea sio? Waambie mimi ndio daktari mtaalamu wa viboko. Sawa sawa, Mr. Dara, eh, daktari mtaalamu wa viboko. Na swali moja ningependa kuuliza. Sasa ni kwa nini mmejumuika hapa hivi kikundi kama cha cha naona Waafrika wengi sana hapa? Mmejumuika kwa nia gani hapa? Hapa tumekuja katika hii location mwanangu, kuna kaka yetu ambaye amelipata mtoto baada ya mwaka mmoja. Kwa hivyo ni birthday ya kwanza, au sio? The first birthday ya huyo huyo mtoto msichana, ndio maana tumejumuika hapa kama Mkenya mwenzetu, tuje tumsupport, au sio? Tukule nyama pamoja, si unajua corona pia ilikuwa imetutenganisha. Eh, sasa ni jua limewaka, pia tuko pamoja kama kawa kama dawa, lakini yani ile the main reason tuko hapa ni kwa sababu ya birthday ya mtoto wetu. Ningependa kuuliza daktari, okay. sasa kama kama kawaida tuwajua kwenye birthday kama hivyo vile sherehe watu wanakuja, umealikwa ndio, lakini je, umebeba nini? Umebeba kizawadi ama umekuja mkono mtupu? Kizawadi kwenye bagi, zawadi bado hujafika mwanangu. Sasa kwa hivyo tujulumishe kwa hapa kila mtu aliyefika hapa hivi amembebea mtoto kijizawadi, ama ni wewe tu peke yako? Ndio maanake ya kualikwa au sio? Ili ukialikwa ulete zawadi yoyote, si lazima umenunua kitu, lakini unaweza peana hata sababu naona naona ni kama mwenye pati ameandaa vizuri, kuna nyama, naona keki, naona watu wanywa vinywaji, lakini eh, sasa ndio nilikuwa na, nauliza kuwa katika sherehe kuna kama dawa sio, eh? ama ni wewe peke yako? Lazima tutamlinda, au sio? Zawadi lazima tumpatie mama mtoto, ambaye hiyo mama mtoto atampatia mtoto, au sio? Na baba mtoto pia ndo mchizi wetu tuko naye, au sio? Zawadi lazima, ukialikwa lazima uje na zawadi. Ni birthday mwanangu, Shukran sana daktari mtaalamu je kwa, kwa mawaidha kwa mazuri sana. Hebu tusongee na tufate mtu mwingine hapa hivi tuweze kumhoji na tumsikize anaweza tuambia nini kuhusu function hii ya leo hapa hivi, ama vipi? Naona, naona. Naona kanyagio tambarare, jana nyumba nakaa mbona ni posti bwana, sawa mjomba, ni posti amejibu Niambie Wakanda. Poa sana mwanangu. Fresh sana. Yeah, yeah, this is Wakanda family Altazuri kama vile nawaambia kama kawa kama dawa. Sherehe basi yaendelea na hapa hivi ndio umefika. Hatujafika tamati. Lakini ndio tumefika ki yani ni kama tumeanza yani. We just beginning the show and everything gonna be perfect like we never told you guys. So brothers and sisters. Yeah, yeah. Vipi mwanangu, mimi nakuona tu. Hapo nitakuulizia